Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat, ya, di samping keluarga yang tercinta. Saya diberitahu uh, setiap bila CVV ya, datang di dalam sebuah beg khas ya, yang berisi dengan sehelai kain pengelap microfiber dan sebilah pisau mm -hmm, CVV Bull ya, uh, nota pengaluan ya dan juga sepasang pelekat. Ini adalah suatu uh, bentuk bungkusan yang eksklusif dan khas ya untuk bilah pisau yang tidak pernah saya terima sebegini. Ya, si Vivi, terima kasih banyak-banyak ya. Baiklah kawan-kawan, kembali kepada bilah si Vivi Bull Mastiff ya. Pembikinan bilah yang padu dengan reka bentuk mata bilah pisau pembelah yang besar dan gedek ya menggunakan besi stainless steel 9CR18 MOV dengan asahan rata penuh yang beralur dan berkemasan batu kerikil. Sisik gagang yang diperbuat daripada G10 dan diperkuat pelapik stainless steel yang berkerangka yang mempunyai aksi bilah yang sangat positif dan lancar ya menggunakan sangkar alas berbola ceramik ya bersama ke kunci pelatih ya jadi kawan-kawan ya ah, berat keseluruhan bila 155 gram yang tidak akan melundihkan seluar ya ah, dengan pengepit kunci yang tinggi ya panjang bilah 13.2 cm akan tersimpan penuh ya di dalam kunci. ya Ah, bahagian bilah yang lebar apabila tertutup 5 cm ah, yang akan mengambil 1 per 3 ruang di dalam uh, ya. dengan ketebalan bilah tersimpan tutup 1.25 cm yang tidak akan mengembungkan kucik ya. dengan panjang bilah apabila terbuka penuh 23 cm ya untuk membuat kerja-kerja berat dan ringan ya dan panjang mata bilah bersama paduan jari 9.7 cm ya untuk kerja-kerja ringan dan halus dengan panjang mata bilah yang tajam ya untuk memotong 9.5 cm untuk lebih selamat dan terkawal dan ketebalan mata bilah 4 mm ya untuk kekuatan semasa memotong. Uh, di sini saya membuat satu perbandingan antara alat yang Leatherman Search ya bersama CPV Bullmastiff uh, eh, hanya kerana saya membawa Leatherman Search ke kerja ya untuk kegunaan seharian dan ada kemungkinan saya akan menggunakan CPV Bullmastiff yang menjadi bilah pendamping ya dari segi harga ya, CBV Bull Mastiff ya tidaklah jauh dari Cold Steel Oyabun ya malah kawan-kawan boleh mendapatkan CBV Bull Mastiff dengan tidak mengoyakkan uh, eh, kucing ya Kemudian ya, dua bilah dari Ontario Knife Company sebuah model Red 2 dalam besi D2 yang berwarna hitam ya dan juga model Ontario Red One dalam D2 juga dengan kemasan satin ya yang sudah menjadi adat perbandingan sejagat dengan titik harga di dalam rangka harga CVV Bull Mastiff ya untuk kita memilih bilah-bilah yang tidak akan memecahkan bank dan pada akhirnya Cold Steel Tough Light ya untuk menunjukkan secara purata yang mana ya harga mungkin bukan satu-satunya perkara yang menjadi penyebab pemilihan antara bilah ya. Kadangkala kita suka pada gaya reka bentuk suatu bilah bahan yang digunakan untuk gagang dan besi mata bilah berat ringannya sistem pengunci dan juga asal pembuat atau pengilang. Baiklah kawan-kawan, ya ujian potong kertas yang wajib yang selalu dinantikan ya. Uh, akhir kata dengan sepasang pelakat ya sehelai kain pengelap microfiber ya bersama bila di dalam beg yang khas ya susah bagi saya untuk tidak menyarankan CVV Bull Mastiff untuk kawan-kawan semua ya. Saya sendiri akan mengambil Bible Pulmastif untuk kegunaan seharian. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang.